जब सबै मानिसहरू आफ्नो काममा बिजी थिए तब ओपन एआई भन्ने कम्पनीले केही ठुलो सोचिरहेको थियो र त्यो समय थियो दुई हजार पन्ध्र Chat GPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Google says it's launching its own artificial intelligence to rival ChatGPT. Just one way, ChatGPT is already disrupting the tech industry. December दुई हजार पन्ध्रमा ओपन एआईले च्याट जिपिटीको सुरुवात गरेका थिए यो कम्पनीमा इलोन मक्स सिइओ स्याम अल्टमान र विभिन्न इन्जिनियरहरूद्वारा च्याट जिपिटीको सुरुवात गरेका थिए च्याट जिपिटीले एआई सिस्टमबाट संसारलाई मद्दत बनाउने किसिमले यो स्थापना भएको थियो र दुई हजार अठारमा इलोन मक्सले च्याट जिपिटीबाट रिजाइन दिए र त्यसकै अर्को वर्ष दुई हजार उन्नाइसमा माइक्रोसफ्टले एक बिलियन डलरको इन्भेस्टमेन्ट गरेका थिए र लिन्डिनका फाउन्डर रेड हफम्यान इन्फोसिसले पनि यो कम्पनीमा लगानी गरेका थिए र दुई हजार बाइसमा च्याट जिपिटी लन्च भयो र त्यसपछि के भयो हामी सबैलाई थाहा नै छ